assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baa ii salaamaya adduunka meel kastaa ka joogtaan waxay leeyahay intaas wax u tahay subax wanaagsan intay hawe u tahay haween wanaagsan wax kastay ku tahay oo wanaagsan halka iga daawanaysina waa saaxiibka dunida fadlan haddaa igu cusub tahay haloobin subscribe inaad saarto like ka bixiso hee kuminta hoos lagu reebto qoraalkaadii fikirkaadii haddii la salaamaysid haddii fikir wadid haddii aa leedahay waxaase waxaase halaga caawiyo waa kusoo dhaweynaynaa gacmo furan kusoo dhawaaw mar iyo mar kaleba maxaa ku leeyahay soo dhawaaw maanta barnaamijkeen muxuu ku saabsan yahay cibaankeenii oo youtube-ka ah oo u sii socdo maasha allah eh, dadaa lagu soo kordhay dadaa kusoo kordhay cibaanka oo rabaan kor ina u qaadaan maasha allah aad baanu u soo dhaweynaynaa dadka lagu cusub oo hadda kusoo biiraa cibaanka waa soo dhaweynaynaa gaarsiiya milyan gaarsiiya ama wax ka badan si aan milyan ku helno hee waa adi adaa ka dhiman marka milyankaas clic si aa u gaarno milyan ama laba milyan saddex milyan si aa u gaarno cibaanka koraa loo qaado dadaa hadda lagu soo darsoomooyo maasha allah eh, maalintii in badan aad daawato dad badan aad daawato daawasho badan waa helnaa maasha allah waxaan jecelnahay eh, sida uu dhaqsiyaha badan cibaanka in kor loo qaado waa aragtay ciwaanka wuxuu ku saabsan yahay waa saaxiibka dunida oo loo soo gaabshay hee oft oo dhan waaye waddamadao dhan waaye maasha allah korna loo qaado ciwaanka hee hala gaarsiiyo milyan hala gaarsiiyo aa aragno anako oo wadana calaamadii youtube-ka laheed badhanka oo youtube youtubeko leeyahay si loo helo adaa ka dhiman marka gaarsiiya milyan gaarsiiya ama laba milyan saddex milyan cibaanka kora loo qaado gaarsiiya intaa gaarsii kartiin eh, dad badan dad badan flow waa dhahay dad badan waa ku darsaday dad badan eh, waa sobortgareeye laakiin inta igu soo darsanayso maasha allah eh, ma yaraysanay maasha allah waa dad waa igu soo darsan mooyaan dad waa helooya maasha allah laakiin maxaa ka dhiman he adigaa ka dhiman suboorti dheh si aa u helno aa u gaarno waxaa tiigsanayno marka cibaanka maxaa rabaa kor in loo qaado derbida a kusoo soo dhejiyo calaamadii youtube-ka lahayd inta badhan oo leeyahay youtube-ka maxaa rabaa derbi inay kasoo muuqdaan marka si aa u helno calaamadii youtube-ka lahayd gaarsii million marka dabaaldeg ayaa u samayn doonaa markaa helno calaamadii youtube-ka lahayd marka la gaarsiiyi marka maxaa sudaysiin xaabta kor ha loo qaaday ciwaanka hala gaarsiiyo wixii aad tiigsanayno maasha allah calaamadii maxaa rabaa derbi inay kasoo muuqato saddex ama afar yaa badhanana kala duwan ee leedahay youtube-ka inaa helno oo derbiga kusoo dhajisano si muuqaalka oo uquur oo uquur qurux u noqdo marka la gaarsiiya kor loo qaado cibaanka kor ha loo qaado maxaa sudaysiin asxaab badan in lagu soo darsato maasha allah oo kor loo qaado cibaanka cibaanka hadda dad badanna lagu soo darsamooyo waxaa rabaa kor in loo qaado sagaal boqol inaad joogna ma ahayn hoosaa joognaa ciyob hee laba maalin saddex maalin ha lagu qaadatee kor ha la geeyo cibaanka kor ha loo qaado maasha allah youtube-ka faa'iido badanuu leeyahay muuqaalada muuqaalada maasha allah waa lasoo buuxiyaa waa arkay youtubada baran youtube baran badan waa arkay waa daawadaa baabajey ah ka mid ah baabajey barnaamijka oo qabanayo maasha allah waa barnaamij talenty leh asxaab badanoo wataa maasha allah baana baana cibaankiisa xataa waa arkay maasha allah waa u hambeliyeeye muuqaal oo soo duubaa arkay taalanti asadoo qabanayo wejida la dambaska xalwada la keenayo maxaa la dhahaa doorada la keenayo maasha allah taalantiya leeyihiin baabajeey xataa taalantiyo leeyahay maasha allah wuxuu soo duubaayo iyo wuxuu soo gudbinayo beella waaye eh, baana cibaanka la dhaho xataa maasha allah talantioo la imaaday oo ah buur la ismarinayo iyo xalwo la cunaayo qofkii laa badiyo caagaa la istaajinaya qofkii laa badiyo waa laga cunaa xalwadiisa marka waa talanta fiican oo hee ku dayasho leh asxaabta hadda soo korayso oo wax ina duwaan rabaan taalantidaas hadday qabtaan xataa beella waayo wuu anfacaa marka taalantii fiican waayo waa ka hele inkastoona asxaab qofka oo leeyahay asxaab taalantidiisa oo u soconayo maasha allah taalanti fiicanaa leedihiin baabajeey cibaanka iyo hee baana maasha allah waxay kusoo kordhiyeen taalanta fiican oo soconayo qof kastaba daawo karo oo ka heli karo maasha allah hore usii socda taalanti kala la imaada aad baan ii salaamayaa kulankani kulanka xida inta hawada ku kulmi doono waa anigoo ah bishaar saaxibka dunida sidaas iyo nabadgelyo waxaana rajeynayaa sida uu dhaqsiyaha badan inaan loo geyn doontiin hal milyan ama wax ka badan si aa u helno youtube-ka badhanka oo leeyahay aad darbiga ku dhejisano marka la gaarsiiyo kor loo qaado yaa la isceelin korha loo qaado cibaanka sidaas iyo nabadgelyo baybay intaana ku bixin balanteenu waa hal milyan iyo wax ka badan aagaarno ah, maasha allah wallaahi farxadda aan markaasi dareemayo hadda ayaa sii dareemayaa marka hala gaarsiiya kor loo qaado si aan u helno badhanka oo leeyahay youtube-ka arag adaa igaarsiida igaarsii kara marka korra loo qaado cibaanka ciwaankeenii hoosoo jiraa marka ciwaanka waa saaxiibka dunida kora loo qaado kor u qaada si hee isla soconno maasha allah eh, barnaamij kale oo eh, soo socdaan barnaamijyo badan ay soo socdaan maasha allah waxaana rajeynayaa ilaah inuu igu garab galo barnaamijka aan samaynayno maasha allah waxyaalo badanna iska jiro marka la gaarsiiya halka malyan ama kasii badiya aad baan ii salaamayaa ah, daawashada ay daawanaysid siday wanaagsan a ila socotid ha iloobin inaa igu soo xirnaato badhanka oo furatay gambaleelka aa furato meelaha meelaha la tataabo jiray inaad tataabato si aa u gaarno waxaa higsanayno marka aad baana u mahadsan tahay daawashada daawanaysid sida wanaagsan ay la socotid maanta maxaa soo iloobay cabitaankii oo lagu bilaabayay aad baa uu xumahay intaas maxaa iga keenayso farxadda waxay iisoo carfooso halka malyan aa gaari doonno waxay iisoo carfooso labada malyan aa gaari doonno waxay iisoo carfooso tobanka malyan aa gaari doonno maasha allah waxaan rajeynayaa sida uu dhaqsiyaha badan ama maalin halagu qaadato ama shan maalin ama toban maalin halka malyan inaa xirno ayaan rajeynayaa marka aad baan ii salaamayaa inta hadalka igu badiyane hee waa hadal badanahay maasha allah waxaan jeclahay inaan ii sheekeeyo cabaar oo daldalmo maasha allah aad baan ii salaamayaa waxaan rajaynayaa kulankani kulanka xiga intaa wada ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo la socod wanaagsan iyo hee ku-xirnaasho wanaagsan hana iloobin fikirkaadii hoos inaad ku raabto aad baan u maasan tahay sidaas iyo nabadgelyo baby